मुसलमानों मैं तुमसे कहता हूँ सच्चे मुसलमान बनो इस पैसे को शादियों में बर्बाद मत करो गरीब गरीब घरों की बेटियों को इस पर मजबूर न करो कि वो खुदकुशी कर लें या भाग जाए गरीब बेटी के माँ बाप को से जहेज का मुतालबा मत करो हराम है शरीयत इस्लामी में जहेज हराम है हराम और नौजवानों मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने माँ माँ बाप से कह देना कि आप हर किस हर किस जिस घर में मेरा रिश्ता भेजें खुदा के लिए साफ कह दीजिएगा कि हमें लड़की चाहिए लड़की के साथ खुश